У меня был очень богатый выбор. Или Sonic XZ, или Sonic XZ, или Sonic XZ, или Sonic XZ, или Sonic XZ. Ну, или же Sonic XZ. Или же Sonic XZ. Завалите свое ебало, блядь! Дебил. Точно дебил. А что надеялся? Берите этот молоток с меня, загребал этот молоток. Эй, в жопу, короче, надоел этот молоток. Тут посижу, пока без него, то загребался. Ж... Я с этим молотком даже анимации не могу посмотреть свои. Тут у нас две бабы, понятно. Мас то куда, а я по